देने वाले संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर का भी मैं बहुत हूँ उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना